皆様に礼 Tonight. 이네 딱 이네 딱 이네 딱 ましょう 最後にねあの皆様に感謝のお礼を言います会場の皆様に感謝礼どうもありがとうございましたぜひあの今月18、19でね、日立の国よさこい祭りもあの開催されますので、そちらの方、私たちのチームも参加します。ぜひ皆さん見に来てください。